तो स्टूडेंट आज तुम लोगों का टॉपिक है माय फ्रेंड तो चलो इसके बारे में एक ऐसा लिखो सब लोग अपने अपने दोस्तों के बारे में अच्छे अच्छे बातें लिखना ठीक है चलो टाइम स्टार्ट नाउ अरे यार ये क्या है ऐसे दे दिया सर ने माय फ्रेंड अरे अरे अरे मैं तो माय वाइफ पढ़ गया था अब किसको कैसे लिखूं हे भगवान कुछ सोच कुछ सोच फेल हो जाऊंगा तो डंडा मारेगा सर क्या लिखूं एक आइडिया आया है क्या आइडिया आया है तेरे दिमाग में रे ऐसा ऐसे लिखूंगा ऐसा ऐसे लिखूंगा सर खुश होकर सौ में दो सौ दे देगा कैसे लिख रहा हूँ मैं मुझको तो ऑथर होना चाहिए था हाँ पूरा क्लास में मेरा ऐसे सबसे बेस्ट होगा हाँ क्या ऐसे का आइडिया मिला खत्म सर खुश होके शाबाशी देगा सर हो गया गुड hmm, गुड सब लोगों ने अच्छा अच्छा बातें लिखा है गुड तुम्हारा दिखाओ तुम्हारा क्या हुआ दिखाओ बहुत बड़ा लिखा है पढ़ के देखते हैं I am very wifely. I have lots of wife. Some of my wife are male and some of female. My grandfather is also my wife. My two wife is my neighbor and I love my all wife. क्या हुआ सर ऐसे अच्छा लगा फ्रेंच के बारे में ऐसे लिखने को बोला गया था सर वही तो लिखा है I am very wifely I have lots of wife ये लिखा है ये लिखा है सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया अरे सर क्या अरे अरे नहीं नहीं नहीं नहीं अरे सर नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं